पहले जो हमने वीडियोस देखी उसमें हमने देखा था कि हमने पीएमसी से कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हासिल किया था अब हमने पीएमडीसी के थ्रू देखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है पीएमडीसी की साइट ओपन करनी है उस वेबसाइट में आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रेडिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस इस पर आपने अप्लाई कर देना बाकी ऑलमोस्ट इसका सेम प्रोसीजर है यहाँ पे आपने कर देना है कंटिन्यू फिर यहाँ आपने अपनी सारी डिटेल डाल देनी है सर्टिफिकेट टाइप मेंशन करना है कि आपको क्या चाहिए तो आपने हाउस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो सेलेक्ट करना और बाकी अपना P M C registration number name father name gender C N I C ये सब डिटेल्स आपने इसमें एंटर <clears throat> करनी है उसके बाद आपने अपने जो है date of birth mobile number email address nationality select करनी है पाकिस्तानी और फिर मेलिंग एड्रेस में आप अपने हाउस नंबर जहाँ पे आप अपना ये सर्टिफिकेट मंगवाना चाहते हैं वो आपने पोस्टल एड्रेस डालना है और अपना कंट्री डालना है और अगर आपने पहले भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी वजह से इशू करवाया था तो आपने उसका लास्ट रेफरेंस नंबर लिख लेना है टोटल नंबर ऑफ़ एक्रेडिटेशन में जो हाउस जॉब उसमें आप अपनी रोटेशन लिखेंगे कि कितनी लाइक अगर आपने ट्वेल्व थ्री मंथ्स की रोटेशन ईच की फॉर ट्वेल्व मंथ्स तो आप इसमें फोर रोटेशंस लिख लेंगे और हाउस ऑफ एक्रेडिटेशन पर्पस में आप यहाँ पे आयरिश मेडिकल लाइसेंस लिख सकते हैं या फिर मेडिकल लाइसेंस फॉर आयरलैंड उसके बाद आपने जो है पिक्चर अपलोड कर देनी है और अगर तो प्रीवियस कोई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो अटैच करना है अदरवाइज़ जस्ट पिक्चर और प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं